sei que os ouvintes vão dizer, mas este, este locutor deve estar a brincar connosco, né? Mas queremos ouvir a música na íntegra, pois o objetivo é esse. É, é mostrar que esta banda é constituída por uh, seis eh, adolescentes e um adulto. É, são eles que instrumentalizam, são eles que dão voz e depois o resto é a masterização, é, a captação, pronto, o estúdio lá, o DJ. Vamos saber disso também daqui a pouco, sobre este CD, onde que foi masterizado e para termos o produto final uh, em nossas mãos, que é já no dia, no dia 10. Mas para não ser eu a falar tudo, então vou ouvir agora, uh, vou dar primazia ao porta-voz. Tá alô, alô, amiga, venda e Como é que é?